Olá, eu sou a Sandra, sou mobilizadora aqui do município de Aracruz. Aqui no município, a empresa que representa o grupo Votorantim é a Fibra. É, estou na Fibra desde o ano passado, 2016, e venho acompanhando as ações de mobilização e gestão do PVE até então. O PVE aqui no município de Aracruz está há seis anos já, e a gente tem intensificado bastante nos dois últimos anos as ações de mobilização com o grupo de gestão e o que tem sido um diferencial aqui realmente é trabalhar é, mais próximo né, dos grupos de mobilização. Temos conversado bastante com a Secretaria de Educação para buscar as alternativas para poder é, é, trazer os melhores resultados para o programa. Então a gente está sempre inovando, indo nas escolas, conversando sobre os projetos, os programas. Esse ano temos escolhido a é participação da melhoria da aprendizagem, né, da avaliação da aprendizagem. Então, a partir desse tema, a gente vai conseguir também entender como que está o funcionamento do INDIC no município, que já foi aplicado no ano de 2015 e agora a gente está revendo alguns indicadores. Então, isso, tem, isso traz uma contribuição para as escolas, porque a partir do momento que a gente consegue avaliar, a gente consegue entender onde precisa melhorar, né? É, nesse período que o projeto está aqui, a gente conseguiu acompanhar a melhoria dos índices né, no processo de educação do município. E esse ano, com qual o tema agregado da mobilização de fortalecimento dos conselhos escolares, temos nos aproximado ainda mais das escolas, dos conselhos, né? as reuniões de mobilização, elas têm trazido um ganho muito grande para o município e para quem quer participar de conselho entender a importância e como pode se engajar é, dentro das escolas. Né? É, a gente também procura trabalhar muito perto com os meninos, né, com os jovens mobilizadores que estão articulando as ações os projetos do Desafio Criativo na Escola. Então a gente vai nas escolas, procura é, é, é, é ajudar os meninos na mobilização. Os meninos têm atividades nos interciclos para poder trazer para a gente como uma inovação do que tem sido feito no interciclo. E a gente também fez uma oficina recentemente para ajudá-los a escrever os projetos. Né? Então a gente vai vendo as necessidades, vai conversando com os grupos e vai entendendo é, onde está o diferencial, o que, que a gente pode fazer para apoiá-los aí na construção do projeto. É, como perspectiva para esse ano, eu entendo que a gente vai ter um ganho muito grande, né, de ter linkado a parte de gestão com a parte de mobilização e trabalhando o mesmo tema. E a gente tenta também aproximar muito o projeto aqui da realidade da empresa. Então agora, a gente, nesse momento, a gente é, é, é, vai entrar no terceiro ciclo do projeto e a próxima etapa prevê a formação dos diretores né, e pedagogos, que ela aconteça aqui dentro da Fibria. Então isso também aproxima bastante a, a, a equipe de gestão do projeto com os empregados né, aqui da empresa e a gente consegue também dar um sentido para o programa, não fica só nas escolas e junto aos aos alunos né, que estão participando do grupo de mobilização. Então, as minhas perspectivas é que seja melhor ainda do que foi o ano passado. A gente conseguiu ter um ganho muito grande de inovação nas ações de mobilização, de fortalecimento aí, de buscar os mobilizadores para perto mesmo do programa, trazendo ganhos. E o evento final é o que a gente tem agora a maior expectativa, que a gente ano passado fez um evento bem bacana, esse ano também a gente espera fazer um evento bem bacana, compartilhar o resultado dos projetos de, do desafio criativos da escola com todos os, com todos os convidados, né? Os meninos expõem esses projetos lá no momento da feira. Então isso traz um ganho muito grande para o programa, né? Todas as escolas querem participar. Então estamos encaminhando bem. É, o município também tem uma aderência muito boa ao projeto e a gente entende que quando há essa parceria né, com o mobilizador também local, aqui no nosso caso, essas três ponte, se falando, se conversando, realmente traz um ganho muito grande para o programa. Então acho que é isso, assim, o programa ele precisa ter essa força de mobilização, né? O papel do mobilizador local é essencial para a construção e, e, acompanhamento das ações e motivação do programa no dia a dia. Então, assim, eu vejo que o meu papel é muito esse, né? De estar linkando as pontas e fazer com que o programa aconteça aqui no território.